हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं वीडमेट का ऐसे ख़तरनाक तीन ट्रिक तो चलिए शुरू करते हैं तो कि देख रहे हैं आप बीटमेट से तो फिल्म वगैरह डाउनलोड करते होंगे तो उससे आपको क्या होता है आपका इंटरनल स्टोर अगर कम होता है तो वो फुल हो जाता है बाद में दिक्कत हो जाता है तो आपको डाउनलोड में जाना है डाउनलोड में जाने के बाद इधर सेटिंग का आइकन दिख रहा है उसमें क्लिक कीजिए इसमें क्लिक करने के बाद इधर दिख रहा है आपको डाउनलोड पार्ट सेटिंग तो उसमें क्लिक कीजिए इसमें क्लिक करने के बाद आपका रहेगा इंटरनल स्टोर इंटरनल स्टोर से बाद में आपको करना है एस कार्ड में तो एस कार्ड में हो गया और जो फास्ट डाउनलोड मोड आप देख रहे हैं कभी भी कहीं भी यूट्यूब चैनल इसको भी ऑन कर सकते हैं और दूसरा टिक के लिए चलिए बैग चलता है बैग चलने के बाद इधर आप देख रहे हैं मी मी में क्लिक करने के बाद इधर आपको मिल रहा है फास्ट में फ्री फाइल शेयर ये तो बहुत आप देख रहे हैं इधर से आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं जैसे कि फिल्म हो गया ऐप्स हो गया गान वगैरह सब शेयर कर सकते हैं और दूसरा ट्रिक भी बताने वाला है हम आपको उसके लिए आपको जाना है ये जो देख रहे हैं हिस्ट्री जो कुछ भी आप चार्ज किया है अगर भूल गया है कि वो सब नहीं नहीं अभी कैसे लगेगा वो चार्ज का याद नहीं है तो आप हिस्ट्री में सिंपली हिस्ट्री में चले जाइए हिस्ट्री में चले जाने के बाद इधर सब मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही अच्छा लगे तो लाइक कर दे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए उस चैनल को कर दिया सब्सक्राइब और सब्सक्राइब घंटी का आइकॉन उसको भी दबा दे ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देख सकें